ja? Ik heb dit zien? stil Laat ik het zijn. En nou een foto maar gekke bekken. Nee, doe maar checken. Ben je hier? zitten. Ik wil op deze foto Ik ga ze Ik zo zitten. Eh, zo, nou. Ja. gaat marcheren met zijn honderdduizend man. op de houten been door de straatje heen. Van je ras, ras, ras, rijdt de koning door de plas. Van je voort, voort, voort, rijdt de koning door de poort. Van je elle, elle, elle, rijdt koning door de kerk. Hey, jongens van het woord, opletten! Je moet je even mee, dat is naar Ja? dronken jongens op de houten been, rij maar door mijn straatje heen. potjes, handjes omhoog. Uit de potjes, ga in en uit de potjes. En kies een kindje uit, dan ga je samen. Hij is de aanvoerder. de Dat is wel leuk. Hier op Lekker die je conditie hebt, hebben. bij de muziek, bij de modeshow. Ik, nee, ik weet wel van vroeger in de kerk, mocht je geen hoed op. Kijken. Of maar twee? vast. Nee. Kunnen wij samen door?